Henry! Henry! Henry! Ah, Nanaginip ka. Basta, basta pa panaginip ko. Handa na almusal. Sorry, Ann. I need to get going. Alam mo na, Monday's traffic rush. Magkapi ka man lang sana. Dad, pwede sumabay? Anak, wag na. Magmamadali ako eh. Thanks Han, sa office na lang. Can't afford today. And speaking of late, malilate ako mamaya. Pagdasal mo Han, na sana ako mapili nila for the trade fair next year. Daan mo. Thanks Han. We'll be home by 10 p.m. Okay? Kaya huwag niyo na ako time for dinner ha. Hello, Han? Akala ko ba nandito ka na ng 10 o'clock? Anong oras na, oh? Alauna na? Palagi na lang bang ganito, Henry? Can't you understand, Han? Mahalaga itong momentum para sa akin. I need all my attentions para sa lahat ng ginagawa ng workers ko. Para hindi masayang. Sayang? Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo, Henry? Sinasantabi mo ng pamilya mo. Ni hindi ka na namin nakakasabay kumain. Please, Amelia. Not this time, please. Huwag mo sirain ang focus ko. Para sa future natin to. Hindi yun, Henry eh. Naiintindihan ko na importante sa yung project mo. Pero wag naman sa extent na mapapabayaan mong pamilya mo. Ami, pag-usapan natin sa ibang araw to. I don't have time for this now. I need to go and I don't want to ruin this day. Mahalaga pa ba kami sa'yo, Henry? Sinasantabi mo na kami. Pati ba ang Diyos, sinasantabi mo na rin? Buta tuloy ako ng traffic. Ano Ay, oh. Mahalaga pa ba kami sa'yo, Henry? Sinasantabi mo na kami. Pati ba ang Diyos, sinasantabi mo na rin? Hello? Hello, sir. Na-approve na ng client ang proposal. Good! On my way. Yes! I knew it! Sabi nila, hindi ko kaya. Ha! I'll prove them wrong. Ang galing mo, Henry. Iba ka, Henry. World, I made it! I can now fulfill my promises to my family. Han? Han? Ah. Ah. Nananaginip ka? Okay ah. ka lang? Sama na panaginip ko. Ha? Sorry, Han. Sorry. Kamali ako sa mga ginawa ko. Lord. Thank you, Lord. Thank you for giving me another chance.